e pular da Ana Frost. Falei. Falei que troca é. Que troca é. Hã? Do Bob, do Bob, sério. Caralho, sério, isso nem avisei porque eu pensei que tu tinha visto. Cadê? Matou meu? Você é Fênix, você é We We We We're we're are are are. dreaming in the the dark. nothing more than Search for you stars, but making this too hard. And Planta, planta, planta. Planta, planta yours.

Escada, escada. Boa, nossa. Ai, hum. tô, tô aqui. Ai, a borda aqui, ó. Olha o fundo aqui, João. Caralho. Entrou, entrou, entrou. Caralho. 59, 59. Ai, o bebê engraçado, velho. Quase que eu acertei o Fênix, cara. Eu pensei que era inimigo, velho. Eu voltei, apareceu dois contra um. Eu falei, fudeu, só sobrou eu. Ó, tão, tão vigiando a câmera, provavelmente vai ter spawn. Segura, cuidado, porra. Aí, ó. Falei, cara. Ah, porra. Ainda tinha 29 balas pra gastar ainda. Ô Fênix, porra, tá louco, caralho? Eu pensei que eu tava olhando suas costas, caralho, tá louco? Ai! A ah, Frost, Frost! Puta que pariu! Tá recuado, tá recuado. A gente tá no meio do bombeiro. Vai, vai, cegou, cegou, cegou, planta. Aí. Tá Isso. Tá todo. O carro tá todo. Boa, caralho. 1 e 6, manos. Peguei o bandite, peguei o bandite. Vai rapidão, vai rapidão, rapidão. Vai rapidão que já coloca comigo no banheiro. Ó, o Jäger. Bateu meu, né? bateu meu. Né? Deu, garoto. peguei. Ai, que Aqui não é bom, aqui não é bom, O Eco tá comigo. Deu dois. Cai na frost. Puta que eu pariu. Não, cai na frost não. Cai, tô caído. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Mano. Planta, planta, planta, planta. Mano, solta eles, mano. Foi mal, rapaz. Ela dei a cara assim, entendeu? sem querer. Penadiana avançou o quê, mano? Tem nada pra arranjar penadiana. Bombe comigo, mano. Você precisa de ajuda. Ela pra baixo. Ixi, Guido, valeu. Ah, não, mano. Meu, meu fone desconectou bem. Caralho. Bombe comigo, mano. Você precisa de ajuda. Meu Deus, mano. Boa! Caralho! Boa, Kid. Valeu pela frente, velho. Olha. Bateu o bandido. Ô, Gui, se liga do Lesion, Gui. Valeu, Gold. Salvou. Não, me cega não, porra. Era o... Bandit aqui. Bandit não. Clica é lá. Tá aqui, ó, tá aqui. Chegou, chegou. Não pegou, não pegou. Ai, que nojo. Boa, liberado.